Kule veki siqala umsebenzi omtsha wokumetesha. Sizawube sinesigama esitsha esisiza naso ebantwaneni. Ubude, ubufutshane, ububanzi nobubanzi. Usuku lethu lokuqala siza kusebenzisa abantwana sithelekise ubude nobufutshane babo. Iviwe, ndicela uze apha kum. Iza phawu, iza nawe phawu, uze apha kum. Khawuleza ivivi. Ndifuna siqaphele into ke ndibabiza nje, ndifuna siqaphele into. okay mama apha nkosi sithanda sam jonge imapha egcam kwakhe mamela ke masikhe sijonge apho ngomphi oyena umde okay nguphawu omde ngomphi omfutshane ngunomncane ngu-iviwe ne okay o oh, okay mandime apha phakathi kwabo kwisukulu lwethu lwesibini siza kusebenzisa Imitya, sithelekisa ubude nobufutshane bayo. Ngeyiphi? Ngeyiphi eyona imfutshane apha? Ngantsoke. Msebenzi. Ngeyiphi eyona inde apha kuni? Okay? Ngeyiphi eyona imfutshane apha kuni? Ngeyiphi enganeno kwende apha kuni? All right. ngeyiphi enganeno kwemfutshane apha kuni xelela umhlobo wakho ke uba ingakanani le ndixelele ndixelele ingakanani le khazi sithethe ngoncinci apha sithethe ngabani ngomfutshane e-e kusuku lethu lesithathu sizawube sithelekisa Ubude nobufutshane beedesika abantwana apho bazawube besebenzisa khona izandla zabo bemetisha ezi desika zabo. Ze nindijonge, wonke umntu ajonge aphosa amehlo akhe apha kum. Lubabala. Jonga ndizawumejarisha. Sebenzisa ntoni? Izandla zam. Jonga xa ndimejarisha ndibeke esi sandla one, two, three four five kushiyeke kancinci phaa soze ndifike azibona ezam izandla zingaphi ziyi-five five ne okay makhe sikhangele ezenu makwenze wena kuqala jonge kusuku lwethu lwesine sizawukhangela kokuba iincwadi zethu zinde kwaye zinobubanzi obungakanani na siza kube sisebenzisa ezi zibalisi zethu jo yabona qala apha ekuqaleni ube kumno wakho uzozibona uba uphele ndawo a-a abantu abandijonganga ive awundijonganga ndicela ujonge mna okay andithi yeyokuqala le hayi jonga le nto endiyenzayo yeyesibini uyimaki ibiphele ndawoni ne yeyesithathu uyimaki ibitheni iphele ndawoni yeyesine uyimaki ibitheni iphele ndawoni uyimaka ngantoni ibiphele ndawoni uyimaka ngomnwe wakho imaka ngantoni okay jonga ndizawuphenda ndihambe ndiyotsho kwezinye iitafuleni sindibone kakhe ne ze kusuku lethu lesihlanu ibe yiconsolidation novavanyo